ئێمە لە GKE پێش ئەوەی هەر دیزاینێکی ناوە دەست پێ بکەین سەرەتا داتا و زانیاری لە خاوماڵەکە کۆ دەکەینەوە کە حەزی لە چ جۆرە ستایلێکە، حەزی لە چ جۆرە ڕەنگێکە، دواتر ڕێکخستنێکی ئەندازەیی بۆ بنچینەی دیزاینەکە دەکەین کە چ جۆرە ستایلێک بێت. وەک هەڵبژاردنی ڕەنگەکان و ڕووناکییەکان کە لە چ شوێنێک بن، ئاستی ڕووناکییەکەیان چۆن بێت، لەگەڵ دیاریکردنی قەبارە و ڕەنگی کەلوپەلەکان. ڕەنگەکان دەتوانن کار لەسەر سایکۆلۆژیای خەڵک بکەن کە چ کەشێکیان بۆ دروست بکەن. هێزی هەموو ماڵێک بریتییە لە سەرچاوەی ڕووناکییەکانی. ئێمە بە جۆرێک دابەشمان کردووە کە یەکانگیر بێت، چونکە ڕووناکییەکان دەتوانن شتەکان تێکبشکێنن یان بیگەشێننەوە. وە ئەوە بنچینەی کارەکانمانە.